Thank you.

Tiene. Controlite, vidite, smo pređeva, će se bijeva. Gospod Čardvos, no i как не уставили это скребайку? Ну ешь, гомос! Байка! Э, э, Байка! Э,